أنا في هذا الفيديو سوف لكم لماذا لا يوجد حاجة اسمها ويندوز تسعة لأن بكل اختصار وبكل اختصار 789 بكل بساطة